ございまっちょフォルテですはい皆さん前回絶対音感相対音感テスト選手権みたいな感じでやったと思うんですけどもなかなか好評で皆さんが結構当っちゃってる方まあ全く僕のように当たらない方さまざまな方がいらっしゃったんですけども本日は何をしたいかと申し上げますとで 俺の声を当ててみろ何の音絶対音感テストっていうただの絶対音感テストやってみようかなと思いますそれ以外にもさまざまな世の中の音を僕が音を出していくので皆さんその音を当ててみてくださいで僕は相対音感なので何の音か全くわからないので今日ははいチューナーを使いますはいということでチューナーを使ってやっていこうと思うんですけどもアプリのちょっと説明をします まずチューナーっていうものは、その音が何の音なのか教えてくれます。で、楽器とかのその合わせとかするときに、チューナーを結構用いたりすることが多いです。いただきます。まあもう皆さん、お分かりの通り、そうそうでした。これ、ゲーって書いてたんですけど、G って書いてるんですけど、ドイツ語で、ソって意味なので、正しいです。じゃあちょっと試しに僕の声やってみます。 僕音痴なんですけどお聞き苦しいですからお許しくださいそファやないかいそファやないかいそファやないかいそファやないかいそうかでそうファンのシャープまでいったそうやっと出たこれでやっとソうが出ましたよかったよかったこれが正しいことが証明されましたね それでは今からさまざまな音を出していこうかなと思いますまずレベル1これは分かりますよねさすがにレベル1ですレレベル 2! 僕の声を出しますお ベル 4! レベル5次からは僕が違う音を声で発しますが音は違いますいきますそう そうですかもう一回いきますそうしでしたわかりましたここからが絶対音感領域になると思いますレベル 6! シャープもう少しでそう惜しいとこでしたレベル7パンパンパンパンあれ <laughs> 反応されないなパンパンパンパンシのフラットレベル 8! ファンのシャープナイさまざまな音が混じってますレベル フラットはい今から番外編っていうことでワンちゃんの声とかさまざまな世の中の音を調べていきたいなと思いまっちゃワンワンワンワンワンワンワン鳴って声出してワンワンワンワンワン 前ナレーシうんだワンワンワンワンお前あれワンワンは触れってこの触ってる音はそうですこの犬をこうやってコショコショしてる音そうです どのシャープでした一番多かったのは。まあね、世の中には様々な音が混じってるってことなんですけども、これって音っていうのは空気がなかったら音は出ないので、地球に生まれてよかったかなと思います。はい、それでは、番外編 2! マラカスの音は何の音いきます。レ 鈴し次分からん。 ろんな音正しいんですけどね多分いろんな音が混ざっちゃってるんですよね C のフラットって出ました今日はこんな感じで絶対音感テストをやってみたんですけど皆さん何問正解しましたかぜひ皆さんが何問正解したのかぜひコメント欄へたくさん書いてくださいお待ちしております それではグッバイフォルテの尺持たせコメント嬉しかったモチベ上げコーナー、えー、じゃあ結構再生意外とされてるショパンの10曲エチュード難しかったやつから選びますじゃあいきますリアル中アマンさんうまいですよシンプルにありがとう次えー、 新山楼、信、信三郎。信じるに三郎で、13って書いてます。13って書いてます。こっち見るのほんまうざい。褒めてます。ありがとうございまっちょ。え、最後。トムトムさん。一マチョ二マチョ、牛皿定食。ど、どういうことやど、どういうこと一マチョ二マチョ、牛皿定食。 ちょ、ともともちゃん、ちょっとあの、もし今回コメント見てたら、その訳を今回解説してください、今回の動画で。ここまで見てくれてありがとう今日はこんな感じで終わりたいなと思うので、まあ意外とね、意味わからん面白いコメントとかも僕のモチベーションは書き上げてくれるので、まあね、皆さんこれからもたくさんコメントお願いしまっちょ。グッバイ 見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて。なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、細マッチョ、マッチョ、ますますボーイ、マチョマチョマチョマチョマチョマチョマチョマチチョが大好きで